Mattia Caro Rieferi del Male trae ispirazione dai poeti maledetti dell'Ottocento per quanto riguarda i testi, mentre la musica ha echi e rimandi alla psichedelia degli anni 60 e mescolando anche e percorrendo le vie della sperimentazione musicale. Silence, nostro nuovo EP eh, composto da quattro pezzi utilizziamo strumenti inusuali per il rock eh, moderno quali xilofono, diamonica e fisarmonica. Si intitola Every Gyro Day. È un termine dello slang inglese che mm, descrive il giorno in cui viene percepito l'assegno di disoccupazione. Hello, la Fui della Lune è il primo brano dell'EP ed è tratto da un sonetto di Oscar Wilde, dal quale appunto prende il nome. Harry's beard. Dal nome I fiori del male si evince l'ispirazione baudelariana presente nei nostri testi. Il secondo brano, Poet on the Fly, si ispira alla poesia, una delle più celebri di Baudelaire, l'Albatros, Poet on a fly was connection to her Let's escape from exile Though we're free like a bird Poet on a fly You must send my love At least I need to try Hope I found my secret I heard pezzo è cantato in eh, tre lingue diverse, inglese, tedesco e francese. Thinking of tomorrow we are little Saturday Morning è il, il primo bra- uno dei primi brani che ho scritto e dal quale poi abbiamo tratto il nostro primo video. Parla di, di una domenica fuori dal mondo e, e dell'ispirazione per l'artista. Sunday morning, rainbow's gray A Sunday morning, rainbows great The flying ants It was a Sunday outside the world unspattered rainbows A Sunday morning rainbow's grey Rolling silver rain is living The light is falling, a tenderness in the air The light is falling AA, l'ultimo brano dell'EP, eh, ha le sonorità dei primi Beatles, eh, alle quali uniamo eh, quelle dell'indie rock più recente.